So jangan rasa segan dan rasa malu nak sebut kita perunding hartanah hebat. Jadi siapa kita? Kita hebat, kita hebat, kita hebat, hebat, hebat. hebat. So bila kita sebut hebat tu apa apakah dia hebat yang kita masukkan? Ada 10 perkara yang hebat kita kena lakukan. Okey. Yang pertama ialah kita punya impian dan matlamat kita kena hebat. Apa yang kita nak achieve? Apa yang kita mahukan? Yang kita nak tu bukan setakat hanya untuk untuk nak mendapatkan duit bayar duit kereta bukan setakat nak bayar dapat duit untuk bayar duit rumah kita kena fikir lebih daripada itu kita kena fikir lebih daripada itu kita nak jadi seorang yang hebat impian dan matlamat kita kena hebat eh nombor dua, kita punya kod dengan etika cara laku kita kena hebat kita ni perunding hatana yang berdaftar bukannya broker jadi kita tak boleh samakan level kita dengan broker kalau broker tu jenis yang langgar kita jangan ikut cakap dia Jangan ikut cara dia. Sebab mereka seorang broker. Kita jangan follow dia. Kita seorang profesional. Eh? Tengok diri kita ni sama macam lawyer. Kita sama macam engineer. Kita sama dengan arkitek. Kita sama macam doktor. Kita sama dengan accountant. Kita seorang perunding hartanah berdaftar. Kita seorang profesional. Ingat, 8 code of conduct Perunding hatana eh lapan code of conduct kita kena ingat tu dan cara laku kita pun cara laku seorang yang profesional bukan cara yang tidak tahu ah, apa tidak tidak orang kata tidak mempunyai apa tu standard uh, okey so niat dan semangat kita kena hebat bila kita nak membantu orang tu niat kita kena hebat kita nak kita niat kita nak membantu orang nak macam fadu kifayah kita nak melepaskan orang punya uh, keperluan eh, semua orang dia adakan kepul dia ada keperluan betul tak keperluan untuk uh, uh, apa tu untuk untuk uh, untuk uh, bagi seorang suami ataupun bagi seorang ayah keperluan dia untuk memastikan dia dapat uh, memberi nafkah kepada kepada anak dan isteri dia betul tak nafkah dalam bentuk rumah betul tak dan keperluan yang lain ialah untuk berlindung kan kalau segi dalam, dalam segi sains yang pun sama betul tak rutin dengan urus masa kita kena hebat. Rutin kita kena hebat. Saya dah selalu cakap dan cakap dan cakap, rutin adalah tanda orang yang mempunyai impian. Kalau orang tak ada impian, dia tak ada rutin. Okay, you kena pastikan. Tak kisahlah you kerja ke, full time ke, you ada kerja hakiki ke, tidak ke. You mesti ada rutin. You mesti block masa you. Okay? So, skill komunikasi you kena hebat. Cara you berkomunikasi dengan orang. Cara you sampaikan maklumat you. Maklumat yang ada. Cara you nak, uh, you punya carta untuk buat komunikasi. Kena ada juga. Kena hebat juga. Pengurusan listing you hebat. You dapat listing. Apa you nak buat dengan listing you? Pengurusan pemasaran. Cara you nak memasarkan you punya uh, listing. Kena hebat. Okay. Pengurusan bantahan. Macam mana you nak menguruskan bantahan orang? Okay kena hebat juga. So benda-benda ni sepatutnya you ada jawapan dia masa you lalui induction. Ingat eh induction bukan 100%. Dia hanya cukup untuk you nak melepaskan kadar untuk you melakukan tugasan you sebab kita ada kita punya uh, specific topik untuk benda-benda ni. Okay, skill closing kita kena hebat. Skill closing tu macam kita punya Swiss knife. Dalam tu ada macam-macam. Ini screwdriver tak boleh, pipih ni tak boleh, pakai Philips flowernya yang jenis yang X tu tak boleh pakai pisau macam-macam ada kat situ eh closing kita kena hebat kalau seorang yang tak boleh closing sebab dia tak mempunyai tool yang cukup dan ingat disiplin diri kita hebat kalau siapa yang datang meeting pagi-pagi saya kata disiplin ialah disciple you are your own disciple ah uh, you percaya dengan sesuatu you follow dia kita percaya dengan Islam kita follow apa yang diajarkan oleh agama Islam kita betul tak Orang kemisan suruh puasa, kita puasa. Sebab kita uh, disciple of apa yang diajar oleh uh, Nabi Muhammad. Kan? Sama juga dengan dengan apa saya yang you lakukan ni. Kalau you percaya dengan apa yang you nak, you percaya dengan you percaya dengan you punya apa tu de, uh, ini adalah satu-satunya yang boleh mengeluarkan you daripada whatever problem yang you ada. Nah, ha? kalau sekiranya you rasa yang inilah inilah dia. Kalau sekiranya you tersekat dengan kerja uh, kerja you daripada 9 ke 6, you tersekat dengan hutang yang banyak, you tersekat dengan uh, dengan apa tu keadaan yang you masa yang tak ada. Kalau sekiranya you tersekat dan kalau you rasa hartanah lah sesuatunya yang boleh mengeluarkan masalah tu, maka you kena mempunyai satu keyakinan yang teguh. Bila you takin dan you teguh, you akan menjadi disciple dengan keyakinan tersebut dan benda apa-apa saja yang jalan, yang datang kepada you, benda tu hanyalah benda yang kecil. Eh, macam hujan renai, renyai-renyai. Eh, kalau sekiranya orang tu dia dia dia tahu apa dia nak buat, hujan ribut pun dia lalu tempuh sebab dia anggap macam renyai-renyai. Betul tak? Kalau sekiranya dia aa, ah, ketika aa, ah, katakan dia nak balik ah, nak balik rumah hujan,